कभी आपने देखा है लेफ्ट से लुकअप होते हुए अगर देखा है तो ठीक है नहीं देखा है तो ये ध्यान दीजिए यहां पर मैंने यूज किया है वी लुकअप का फॉर्मूला और यहाँ पे आप देख सकते हैं वी लुकअप भी यूज किया है इसके साथ एक और चूज यूज किया है और जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सब आ जा रहा है देखिए 1000 अब ये लेफ्ट देता हूँ आपको देखने में आसानी होगी ये देखिए ये लेफ्ट लेफ्ट में है ठीक है और ये पूरा ही जो रो है वो मैं एक सिंगल कलर से हाईलाइट कर देता हूं आपको देखने में सुविधा होगी ये देख सकते हैं यहां पर भी सेम रिजल्ट आया हुआ है ये रिजल्ट देखिए ये राइट से आया हुआ है लेफ्ट से नहीं बल्कि राइट से आया हुआ है जबकि बी लुकअप लेफ्ट से काम करता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए एक हजार आ रहा है फिर यहाँ पर पांच आ रहा है फिर दो सौ आ रहा है और ये तो उल्टा हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है आइए आपको दिखाता हूं देखिए यहां पर अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ वी लुकअप का तो कुछ इस तरीके से वी लुकअप हम लगाएंगे तो ये वी लुकअप लगा दिया हमने ठीक है अब हमको चाहिए क्या जैसे सपोज कीजिए हमको कीबोर्ड को ढूंढना है ठीक है तो ये तो ट्रेडिशनल हो गया लेकिन आपको कीबोर्ड नहीं ढूंढना हमको एक हजार रुपए वाला जो प्रोडक्ट बिका है उसी आइटम का नाम ढूंढना है और यूनिट ढूंढना है और प्राइस ढूंढना है जो कि यहाँ लिखा हुआ है ठीक है अब कॉमा देंगे यहां पर यूज करेंगे चूज फॉर्मूला तो ये चूज फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है अब इसमें वी लुकअप का यूज करके बता रहा हूं तो ये चूज हम जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पर इसका आ जाएगा पूरा डिटेल देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चूज फॉर्मूला आपको कैसे यूज करना है ठीक है तो यहाँ पर मैं एरे बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से करली ब्रेसेस लगा लेता हूं यहां करता हूं 1 कॉमा 2 कॉमा 3 अब चूंकि चार ही कॉलम है तो ये चार तक मैं कर लेता हूं और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं जब हम क्लोज करेंगे ब्रैकेट को तो उसके बाद से हमें क्या करना है कॉमा लगाना है और सबसे पहले तो ये टोटल को चूज कर लेता हूं टोटल हेडिंग छोड़ दीजिएगा बाकी सब चूज कर लीजिए यहां तक फिर कॉमा लगाइए फिर दूसरा वाला यूनिट है तो यूनिट को चूज कीजिए कॉमा लगाइए फिर तीसरा वाला क्या है प्राइस है तो प्राइस को चूज कीजिए कॉमा लगाइए अब एट लास्ट कीबोर्ड है तो कीबोर्ड को इस तरह से चूज कर लीजिए और फिर आपको क्या करना है सिंपली कॉमा लगा देना है ठीक है कॉमा कैसे लगाएंगे ब्रैकेट को क्लोज करके तब कॉमा लगाएंगे तो ये ब्रैकेट को क्लोज किया हमने कॉमा लगा दिया ठीक है अब कॉमा लगाने के बाद क्या करना है फिर वापस से कर्ली ब्रेसेस ओपन कीजिए इस तरीके से ठीक है हमें क्या चाहिए हमें सब चाहिए हमें वन चाहिए कॉमा टू चाहिए कॉमा थ्री चाहिए कॉमा फोर चाहिए ये सारी चीजें चाहिए हमें ब्रैकेट को क्लोज कीजिए अब आपको यहां पर लगाना है कॉमा और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो देना है बंद करना है ब्रैकेट को और एंटर प्रेस करना है यहाँ पे देखिए 1000 आ रहा है आ रहा है ना तो अब यहाँ पर समस्या ये है कि ये 1000 तो आ रहा है लेकिन पूरा नहीं आ रहा है तो पूरा कैसे आएगा तो देखिए चार आपके कॉलम है दो तीन चार तो चारों को सेलेक्ट कर लीजिए पहले ठीक है कुछ इस तरीके से ये देखिए यहां पर क्लिक करता हूं ये चारों को मैंने कर लिया सेलेक्ट ठीक है अब आपको यहां पर फॉर्मूले को एडिट कर लेना है F2 बटन प्रेस करके तो ये फॉर्मूला एडिट हो गया अब आपको क्या प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन प्रेस करना है ध्यान दीजिएगा कंट्रोल शिफ्ट और एंटर जैसे ही प्रेस किया तो आप देख पाएंगे कि यहां पे कीबोर्ड की पूरी डिटेल आ गई लेकिन कीबोर्ड है लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ लेकिन ये आ रहा है राइट साइड में ये कमाल है चूज फॉर्मूले का वी लुकअप के साथ चूज यूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से आप रिजल्ट लेके आ पाएंगे अब देखिए इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो सब आ जाएगा देखिए सारा कुछ आ रहा है नीचे कुछ भी नहीं है केवल हमारे पास चार ही डिटेल है तो चार ही डिटेल आएगा ना और सारा लेफ्ट साइड से हट करके राइट साइड में आ रहा है ये देख सकते हैं ये पूरी डिटेल आपको दिखाई पड़ेगी तो आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें thank you for watching this video